Wabunge wametoa kauli hizo bungeni jijini Dodoma katika mjadala wa bajeti ya Waziri Mkuu na taasisi zilizo chini yake kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Serikali tuletee mabadiliko ya sheria ili tukuze uwajibikaji katika utumishi wa umma. Hawa wanaofanya mambo haya tuwawajibishe. Leo hii kijana akiona kwamba mwizi au anayefanya ubadhirifu amewajibishwa, hata yeye kesho anazidi kuona kwamba taifa linamlinda, taifa linamsapoti. Tunachokifanya hatumtendei haki rais. Waheshimiwa mawaziri, si sawa hili jambo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, si sawa tunataka rais afanye kazi ya kutafuta fedha za ujumla, lakini haya mambo madogo madogo myamalize nyie. Tumalize kero za wananchi, tumalize matatizo ya wananchi. Tunaomba watumishi watimize wajibu wao, mifuko ya hifadhi ya jamii, madeni yalipwe, watumishi pesa zao kwa mujibu wa sheria, michango ipelekwe kwenye uwekezaji, kuwe na tija, ifanyike tathmini ya kina, ili hizi pesa za hawa watumishi wa umma ambao wastaafu watarajiwa, huku wanapigana na stress ya kikokotoo, huku pesa zao hawajui huko zilikoenda zitarudi kiasi gani? Please. Wabunge wakaitaka serikali kukamilisha miradi mbalimbali mbali kwa wakati ikiwemo vyuo vya ufundi ili vijana waweze kunufaika. Pale Geita mjini tumejenga VETA. Nashukuru sana serikali. Mradi huu ulianza mwaka 2017 18. Leo ni 2023. Mheshimiwa Waziri Mkuu, VETA haijakamilika majengo yapo, manyasi yamejaa, hakuna mwanafunzi. Tuliye mtageti mwaka elfu mbili na kumi na nane alipokuwa anamaliza form 4 darasa la saba, sasa amemaliza chuo kikuu mwingine, na kama yuko uraiani amekwisha kata tamaa. Hivi mpango gani huu wa serikali ambao hauna time frame? China, India, Singapore, Malaysia walisimama na vijana na walihakikisha wanasoma katika vocational training centers ili baadaye wajiweze kujitegemea wenyewe kwa kuweza kufanya kazi. Sasa tunaambiwa katika eneo hili hapatengwi pesa ya kutosha ili kwa ajili wanani, wanasema hawaweki pesa. Kama uweki pesa, unategemea hili kundi mnalipeleka wapi? Hili kundi litatuletea zogo baadaye. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV.